Tak, witam wszystkich. Tutaj zomix.pl Jej, tak. Zbyłam już trochę pogodnie, ale wszystkie wykorzystałam. Mm, ogólnie to, to jest już nasz drugi odcinek z tej serii. Zmieniłam sobie tekstur paka. Y, E, no i dzisiaj myślę, że sobie pokopiemy, bo trzeba by trochę rzeczy wydobyć, no nie? Jakieś żelazo, węgiel i tak dalej. E, przepraszam, bo ja się w tym nie łapię z Okej. Okay. Mm, przepraszam już za ten ten, ale to jest dosłownie mój pierwszy raz z tym teksturpakiem i, i się nie łapię, nie? Także, no cóż... Myślę sobie nad zainstalowaniem jakiegoś Optifine'a. Days e, Minimap i tak dalej, Mo Creatures. ale kurczę, głodny jestem, a to mi się nie chce nic rosnąć. Hmm, pomyśl mam. A no dobra, no to chwila właśnie. Kurczę, no, sam w takich ciemnościach nie chcę siedzieć. więc zabiorę na przykład stąd pochodne i chodźmy tam na sam koniec. O, tutaj. A, to jest dobra. A. No, także, tak jak mówiłam, e, postaram się wklejać często filmiki jednak na nie mogę wam tego obiecać, że to będzie codzienne, bo to też jednak to trochę zajmuje czasu w wklejenie takiego filmiku. Ostatniego zajęło mi ponad no, kilka godzin. Nastawiłam to po prostu na noc, zostawiłam i tak sobie poradziłam. A tutaj znów widzimy ciemność i trochę mnie to nie zadowala. Nie. A. Szkielet. Zabić. Zabić, zabić. Zabić. Zabić. Nie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. E, no to się udało. um, <laughs> no cóż. Przepraszam was za to, no ale... Sprawdźmy... E, ile to już się w ogóle nagrywa. E, wideo... Nieważne, tam o, w lasku widzimy się, W wygenerowaliśmy. No dobrze, Cóż. Ale lag? Ojejku. Powiem wam tak. No niestety, tamten świat się nie udał. No cóż. No nie mogę wam nic na to poradzić. Postaram się tutaj już nie zginąć, ale nie mogę wam tego zapewnić, tak? No i ładnie. Pełny las. Zero świnek, zero zwierząt. No kurde. Jeszcze może się zaraz zabije. O, tak. Wełna się przyda. Nożyczkę. Mm, Druga. I trzecia. No cóż, no to ja będę kończył i no... To była porażka i no pomyślę co z tym zrobić. Pa!